إذا كنت مدمن ويكيبيديا أنصحك باستخدام هذه الأشياء في المساهمة في الموسوعة واحد هاتف ذكي حيث يمكن استخدامه في أي مكان وأي وقت اثنان شبكة واي فاي جيدة حيث أن بطء الشبكة يزعج